السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني في الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا الدرس الأول والجديد للمبتدئين في تعليم الخياطة خلال هذه الحصة سنتعرف على أدوات ومستلزمات للمبتدئين تابعوا معي بارك الله فيكم أعزائي الكرام أعزائي الكرام بالنسبة للأدوات الذي سنستخدمها في تعليم الخياطة أعزائي الكرام بداية أحبائي في الله كما ترون أعزائي الكرام نحتاج لماكينة للخياطة الإبر للخياطة للماكينة المقص شريط المقص القماش الطباشير من أجل الرسم ووراق من أجل رسم النماذج باترون أعزائي الكرام وكذلك مسطرة مستقيمة مساطر أخرى لعمل الكمام أو اليدين وما إلى ذلك الفتاقة لفك الغرز الخيط متعدد الألوان وكذلك أعزائي الكرام طاولة من أجل التفصيل لقد أتممنا الأشياء التي نحتاجها في البداية أعزائي الكرام وسننتقل آه، بكم بحول الله انتظرونا إلى الدرس الثاني لنتعلم فيه كيف نقوم بأخذ المقياس على الأشخاص أعزائي الكرام كما ترون في هذا الفيديو هذا هذه مدونة قيد الإنشاء أعزائي الكرام إذا كنتم تريدون متابعة هذا الموقع أعزائي الكرام والعنوان هو كما ترون هنا أعزائي الكرام هنا في الصورة www.kaftanmorocco.com هذا الموقع قيد الإنشاء أعزائي الكرام لا زال في بدايته سوف تجدون فيه كل الدروس للتعليم وكذلك الصور للموديلات وكل ما تحتاجونه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته